Pasūtīju no IKEA galdu, skatos instrukciju, neko nesaprotu, domāju, o, možda ziriņa palīdzēs. Paņemu pudeli atapos pliks ar koka kājām. Galdam manas kājas.